Bonjour, dans cette vidéo je vais vous proposer un exercice que je trouve simple et assez efficace pour créer des phrases en jazz. Il y a plein de façons différentes de créer des phrases jazz, on peut par exemple apprendre une gamme et s'amuser avec les notes de cette gamme, on peut aussi s'entraîner à incorporer certains types de phrases ou de procédés comme les chromatismes par exemple, ou les enclosures. J'ai fait pas mal de vidéos sur différents sujets, et là je propose, j'aimerais proposer quelque chose d'assez différent, de beaucoup plus visuel aussi. L'exercice que je vous propose, c'est le suivant. On va prendre un accord, une position d'accord pour être précis, partant de facettes, et on va simplement jouer mélodiquement ou repérer déjà où se trouvent les notes de cet accord se servir de ces notes de cet accord, en fait ça c'est un guide, ça va nous servir de guide. On a une note par corde, pas plus, et on va faire une petite mélodie de deux ou trois notes maximum sur chaque corde, en finissant par cette note guide. Donc celle-ci pour cette corde, celle-ci pour cette corde, etc. Ce que je peux faire par exemple, c'est... Voilà, et là je change de corde. Alors je peux faire simplement ça. Ensuite, euh, je peux faire quelque chose de plus compliqué sur cette corde en finissant par cette note. Donc, euh, c'est pas mal. Après, je peux faire euh, simplement. Et puis finir sur cette note. Je suis pas obligé à chaque fois de jouer plein de notes. Hein. Je peux jouer uniquement la note guide. Donc je fais une mélodie qui finit par ça, une autre mélodie qui finit par ça, une autre mélodie par ça, et donc je suis mon guide. Et à chaque fois, la dernière note de chaque, corde, c'est la note du guide, du repère, si on veut. J'en fais une autre, ça peut faire... Faisons ça avec un autre accord. On va prendre l'accord de Si bémol maj 7. Donc je vais rester sur 4 cordes aiguës par exemple. Je peux limiter un peu l'ambitus de la, phrase. Donc si bémol majeur, c'est ça. Mais je vais plutôt faire un si bémol maj 9. Je ne suis pas obligé de faire... Enfin, mon guide, je peux le choisir en fait. Hein. Je peux faire un accord un peu enrichi. Donc là, c'est un si bémol maj 7 avec une neuvième. Donc mon guide, c'est ça. Voilà, je peux faire une phrase, donc je vais faire... Euh, donc sur une corde, j'ai fait directement la note guide, il n'y a pas de souci, je suis obligé de faire à chaque fois plein de, notes. Hein. J'en fais une autre. Voilà, ça c'est une autre phrase. Et je peux en faire plein comme ça des phrases. Il faut que vous vous habituiez à faire cet exercice longtemps et à être en fait, avec ce, procédé, on pourrait dire cet automatisme, cette façon de visualiser un guide sur le manche et de tourner autour, ça devrait bien vous aider à créer des phrases. Alors pourquoi ça fonctionne A priori ça fonctionne, si vous, suivez, vous faites bien cet exercice. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on fait un saut de notes dans une mélodie, donc on va faire des notes qui sont plutôt proches, et après on saute d'une note, donc là j'ai pour l'instant j'ai fait en descendant, donc ça fait ça. À chaque fois qu'on fait un saut de note, la note qui est juste avant le saut, donc le, changement de corde, hein, euh, c'est une note qui va pas mal résonner en fait, et qui va avoir une importance, euh, qui va pas mal définir l'harmonie décrite par notre phrase. Elle va avoir un peu plus d'importance que les autres. donc c'est pour ça que quand on change de corde, il faut finir par la note qu'on a ciblée qui est dans l'harmonie, qui est dans l'accord qu'on a choisi. Je fais une dernière phrase sur Do mineur 9. Alors, Do mineur 7 c'est ça, Do mineur 9 c'est ça, dans les aigus, donc mon guide c'est ça. Et je vais peut-être faire... Allez, on va faire en montant cette fois-ci. Voilà, c'est une autre possibilité. Il y en a des milliers, évidemment, des possibilités. C'est à vous de voir ce que vous aimez bien comme type de, mouvement sur les cordes ou pas. Je vais appliquer ça, donc il faut passer énormément de temps à faire ça tout seul sans accompagnement. Je vais quand même faire ça sur un accompagnement, donc je ne vais pas faire que ça, mais la plupart du temps, je vais utiliser ce type de procédé pour créer des phrases. Sur Perdido, sur le playback de Perdido, c'est parti. C'est un standard, la grille est disponible sur YouTube, il y a même un cours très détaillé qui est disponible sur mon site Guitare Improvisation. C'est parti pour l'impro sur la grille en utilisant ce procédé. Et je ne l'ai pas dit, mais c'est important, les trois accords qu'on vient de voir, Do mineur 7 avec une neuvième, Fa7 et Si bémol 7, ce sont des accords qui sont tirés de la grille de perdido de la partie A, donc tout ce que vous venez de travailler ou de ce que vous venez de voir euh, et qui relevait hein, euh, gratuitement téléchargeable, et eh ben, je vais le réutiliser dans, cette, euh, dans le A en tout cas de cette grille. Thank you. Évidemment, c'était rapide comme improvisation, ça allait très vite, les accords passaient assez rapidement, mais c'était au moins pour vous montrer euh, à quoi ça peut ressembler. Je vous conseille d'écouter attentivement l'improvisation et d'essayer de repérer à quel moment je fais des phrases qui sont basées sur ce type de procédé. C'est pas très compliqué, en général, c'est des phrases qui font comme ça dans l'improvisation. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cet exercice vous plaira, moi je le trouve vraiment euh, ludique. Et ce que j'aime beaucoup avec cet exercice, c'est qu'on ne raisonne pas forcément en gamme ou en respect de la tonalité, de tout ça, mais ça laisse pas mal de place à la créativité, notamment par les notes qu'on va jouer avant d'arriver sur la note guide. Et ça, je trouve ça vraiment important. Ça ouvre pas mal l'oreille et ça permet à mes élèves, en tout cas c'est ce que je, remarque, ça leur permet de pas mal s'exprimer en fait, et de, de vraiment choisir les sonorités, de voir ce qui leur plaît ou ce qui leur plaît pas comme type de phrase. Je vous conseille d'aller voir les autres tutoriels que j'ai faits et qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube, mais aussi ceux qui sont disponibles sur mon site Guitare Improvisation, ainsi que toutes les pages que j'ai publiées et aussi les playbacks pour travailler l'improvisation.